Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan share bagaimana melihat uh, tampilan youtube di, lap, di handphone seperti di laptop Jadi kita fungsinya adalah atau manfaatnya kita bisa lihat berapa sudah total jam tayang kita Atau fungsi-fungsi yang lain jadi sama seperti di laptop jadi ini teman-teman uh, jadi di YouTube Studio kan tidak semua ditampilkan informasinya terutama jam jumlah total jam tayang kita Oke langsung aja pertama kita klik Google Chrome Oke setelah itu kita ketik YouTube youtube.com Oke nah, di sini dia poinnya perhatikan sudut kanan titik tiga kita klik lalu kita klik situs desktop oke inilah tampilannya jadi ini sama seperti tampilan di PC atau di laptop YouTube nya jadi kalau untuk melihat jumlah jam tayang kita klik ya lalu kita pilih YouTube Studio oke kita tunggu prosesnya jadi ini tampilannya sama seperti jadi untuk menu-menu yang lain teman-teman bisa menggunakan cara yang ini ya jadi kebetulan ini channel saya udah apa namanya sudah terkoneksi oke untuk melihat jam tayang kita tinggal cari gambar dolar langsung kita klik ya inilah mode eh, jam tayang kita eh, jam tayang saya jadi teman-teman sangat mudah sekali jadi silahkan dicoba jadi untuk menu-menu yang lain sama jadi intinya di titik tiga atas ini langsung kita klik situs desktop di sini dia fungsinya manfaatnya kalau kita klik lagi maka kita akan kembali ke settingan seperti di handphone kalau kita klik sama dengan settingan di uh, tampilan di PC atau di laptop Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dan silahkan di-share kepada teman-teman yang butuhkan Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.